Welcome to Platina Parlor. Nama saya Riku. Saya adalah salah satu butler di Platina Parlor. Seperti yang Nona tahu, di judul di atas pun saya sebutkan bahwa saya memiliki pesan untuk Nona. Jadi, seperti yang Nona tahu bahwa kita akan mengadakan event Krispy Kreme di Central Park dalam waktu dekat ini. Namun sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa menghadiri event tersebut karena sekarang ini saya sedang mengikuti training di mana saya baru menguasai 49 metode dari 101. Di mana metode tersebut dilakukan untuk menyenangkan hati-hati para nona. Namun walaupun saya tidak ada di sana, saya harap nona tidak melingkat pandangan pada butterfly dan tetap setia pada saya. <laughs> saya sebenarnya tidak sabar untuk menemui Nona, namun untuk saat ini sebenarnya tidak ada jalan lain. Mohon Nona bersabar, dan kita akan bertemu dalam waktu dekat. Tunggu saya tahun depan, dan saya akan menjadi Riko yang baru. Tunggu saya ya.